ጠናስጥልኝ ይስጥልኝ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። በዛሬው ቪዲዮ ፈጣንና በጣም ቆንጆ ተበልቶ የማይጠገብ የጎድን ጥብስ አሰራር ይዤላችሁ ቀርብ ያለው አብራችን ቆዩ። ስጋውን እላዩ ላይ ያለውን ጮማ አውጥቼ እና በደንብ አጥቤ በ paper towel አድርጌዋለሁ። በ Instant Pot ነው ማበስለው። pot ውስጥ ምንም አይነት ውሃ አላደርግም። ራሱ እዛው ጥብስ እንዲል ምንም ውሃ አላደርግም። ውሃ ካደረጋችሁበት ስጋው በጣም ሙክክ ብሎ በስሎ ከአጥንቱ ስለሚለይ ውሃ ባታደርጉበት በጣም ጥሩ ነው። የበሬ ጉድን የተጠቀምኩት pot ኡን meat የሚለውን ወይም ስጋ የሚለውን በመጫ ለ30 ደቂቃ አብስለዋለሁ። ለጎድኑ ማጣፈጫ ቅመሞቹን አንድ ላይ አቀላቅዬ አዘጋጃቸዋለሁ። ለማቀላቀል እንዲመቸኝ ጎድጓዳ ሳህን አዘጋጅቻለሁ። አንድ ሻይ ማንኪያ ደረቅ ነጭ ሽንኩርትና parsley ጨው ያለበትን አደርጋለሁ። ሩብ ሻይ ማንኪያ ነጭ ሽንኩርት፣ ነጭ ሽንኩርቶቹን fresh ኡንም ቢሆን መጠቀም ትችላላችሁ። በደንብ ድቅቅ አድርጋችሁ ማስገባትም ይቻላል። አንድ ሻይ ማንኪያ lemon pepper፣ አንድ የሻይ ማንኪያ ደረቅ የተቀላቀለ ቅመም፣ አንድ የሻይ ማንኪያ cayenne pepper። በ cayenne pepper ኡ ፋንታ በርበሬ ማስገባት ትችላላችሁ። አንድ የሻይ ማንኪያ ጨው አድርጌ አቀላቅ ያዘጋጃቸዋለሁ። ቅመሞቹን እናንተ የመረጣችሁትን ተጠቅማችሁ አጣፍጣችሁ መስራት ትችላላችሁ። ስጋው በ30 ደቂቃ ውስጥ ቆንጆ ሆኖ በስሏል። እላዩ ላይ የነበረው ጮማ እንዳለ ቅልጥ ብሏል። እያወጣው ወደ oven የማደርግበት ትሪ ላይ አደርገዋለሁ። የማበስልበትን ትሪ ሙሉ በሙሉ በ foil ሸፍኘዋለሁ። ስጋዎቹን እያወጣው አደርጋቸዋለሁ። ያዘጋጀሁትን ቅመም እያገላበጥኩ ሙሉ በሙሉ ነሰንስበታለሁ። ቅመሙን ነስንሽ ጨርሻለሁ። በፎይል ሸፍኜ በሞቀ oven ውስጥ 350 ፋራናይት ላይ አድርጌ ለ30 ደቂቃ አብስዬው መለሳለሁ። ስጋው ደረቅ እንዲል ከፈለጋችሁ ከላይ foil አትሸፍኑት። ከ30 ደቂቃ በኋላ ይህን ይመስላል። በጣም ቆንጆና ጤናማ አሰራር ነው። በዚህ መልኩ ሰርታችሁ ሞክሩት። አብሶ ጮማ ለማይበላ ሰው በጣም ቆንጆ ነው፣ ሞክሩት። እኛ ቤት ከሩዝ ጋር የተመገብ ነው። ባዶንም መመገብ ይቻላል። ከፈለጋችሁም ስጋውን ብቻ አውጥታችሁ ከሌላ ነገር ጋር መመገብ ትችላላችሁ። በጣም ቆንጆ አሰራር ነው፣ ሞክሩት። አሰራርን ከወደዳችሁት like፣ comment እና share አድርጉት። አስተያየት፣ ጥያቄ ካላችሁ እቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። በያላችሁበት ሰላም ሁኑ።